Deseori mă întrebam în ce constă fericirea. Uh, oare în felul de a fi bogat, a fi un om cu nume, uh, a fi renumit, ca de exemplu, uh, sau în a avea pe cineva care să te înțeleagă, ca de exemplu cum sunt prietenii. Am ajuns la această concluzie că a avea prieteni este mai ceva ca o avere. Și totuși, prietenie e cel mai important dar existent vreodată. Am foarte mulți prieteni în deosebi uh, de diferite genuri, și fete și băieți. La un moment dat, când uh, am aflat de la prietena mea că are o altă orientare sexuală, uh, nu m-a șocat nimic, adică a rămas aceeași fată pe care o cunoșteam de foarte mulți ani. O iubesc enorm, este o persoană deosebită. De ce facem noi uh, discordanță dintre sexe? Fiindcă cineva iubește pe cineva de același sex. Nu este nicio diferență. Ce face diferența la un moment dat, totuși? Mai rău este faptul că noi oamenii urâm, urâm pe cineva, uh, neglijăm, suntem reci, indiferenți. Aceasta este cel mai strașnic. În, în rest, a fi gay sau a fi lesbi nu este nimic rău. Sunt exact ca și noi acei, acei, aceiași oameni, cu aceleași principii, cu valori morale foarte frumoase. Adică suntem un tot întreg. Nimic nu face diferența. Dacă aș afla că uh, profesoara copiilor mei, educatoarea copiilor mei ar fi lesbi sau dacă uh, medicul meu de familie, cel care m-a, nu știu, m-a vindecat pe întreg parcursul vieții mele, uh, ar fi gay sau dacă uh, bucătarul chiar, restaurantul meu preferat, ar fi homosexual sau bisexual, nu face nicio diferență. Cred că ar rămâne exact ceea ce a fost până acum la fel i-aș iubi, la fel i-aș stima pentru ceea ce am simțit cândva, ceea ce, ce au făcut pentru mine. Ei rămân profesionaliști, asta contează cel mai mult. Nu este nimic ieșit din comun, nu este nimic grav. Sunt niște oameni deosebiți, cei care ne fac viața frumoasă. Viața unui gay sau unei lesbiene în Moldova este foarte dificilă, este grea, din cauza criticii destructive. Dacă cu toții am fi mai deschiși, mai buni, mai sinceri, lucrurile se vor schimba esențial, sunt sigur de aceasta. Dragi prieteni, suntem alături de voi. Suntem cei care vă țin de mână și vă simt inima, așa cum sunteți, vă iubim, indiferent de felul vostru de a fi. Vă iubim enorm. Totul va fi bine.